大家好，我是陶乐思，十五岁，是个天下无敌救急的美少女魔法师的说。我即将要转学到这边的中学，今天先到学校看了一下，现在正在回家路上。嗯，钱不够的说，老板，钱可以用变的吗？不行。 还是说你希望我报警把你抓起来？向前低头的无敌美少女魔法石。